ne wini nuwaji kwata esimu edakiika kumi nabiri ezakaita ku saawa esatu tuli ne mutabani wa yowaana nemmole omwami tamala emirundi mwami tamala emirundi mm. kitulobya omutwe molo kyeki nakedi kyeki anti kakati ife yabimanyi naye fe mm. teyatwanjuli mm. teyatwawulidde eh. singa nkeera ku makyanga ekibadde ekizimbe ekibadde nti moolo kaaka edi nenkifuula moolo mm-hmm. kaki ekibeerawo naye ye oyu zegera nembasaasira mm. pulezidenti yoyo nze nabaga nafuna omukisa nenkola naye emyaka kumi neki kumi nena ate nampa firidom mu meeting esaafulumangamu mm. yali anjagala nnyo mm. so obula nti yalwana up to the end ate namba omukisa nemba sekula mm. bijoogulyo nno ndi bamazeemu <laughs> kati abantu basigadde kuboogera mm. omanye nti bebanyigiriza bo bwe babba badduka buddusi tebagabira bantu eh. obutambi bwange bwonna kati bwe mbayinako bwonna bagamba weya conveya beret mm. museveni bw'aba atusiba katwatule tobowa tumubuulire nti babe bennyini bebatubbisa eh, kintu ekituuse kigenda kwabikamu mujjukulaba omuvubuka dduka ngaikaendera munyonyi ya migugu abanyigiriza alabe bano bano bawalikye neku ntebakoze stalikonzi eh. eh, tebaganye bagambye kututwala mu kkomera mulina okutulaga tbp nga tulaza omusango gwatuvunaana ate sigwanguzi causing ros ekyokubiri mufune omulamuzi anticorruption court ate atusibe oba sikyekyo twatula tubotola bakankana bwebatyo ate tebayinza kubatta Eh, kati kasita mafiya mujituusaawo babadde bababo bekwekanomujozi bwatujoka bweyekukuma bwakola ate kati bali bubi mm. lwakuba nti era ngenda bakubira nga bagera nti agamauli gabakabuse nga temuli mm. kati gwekibayi nti pulezidenti yabagwamu yabagwamu kati abamanyi bulungi babadde babba biliyoni ya sente emu mu revenue buli lunaku biliyoni uganda has been losing one billion mm. abagobye oh, bugoyo oh, oh, kasimanyi katesumba abantu bagala ekifananyi kye katesumba talina national park mu atalina nyumba bakutte lisiti y'amakampuni agabagagga nga bo bakola dendagano nabo bakatesumbwa babasalirako busalizi hmm. gavument efuna revenue this gavument wold be a very rich gavement wold be delivering naye obubbi buyitiridde bano si babbi utafiira nga nti babayita abaliira okukinduka ti bo tibakuta olubuto bwaba muli olubuto lwabika bwabisi si babbi thise anoti basuma thise abaliira okukinduka abaliira okukinduka amala kwabika lubuto kuba bayina sente bayina bagaga bazibalinga kumi naye buliwomu ontoepusi yagambye folasu ya conveya beresi conveyor belt zategeza eh, hey. ki kakati nga bola bolupira luno lutambuzo basodo bachichi eh hey. eh bone no luteka kosodo bandeka kechi mm. bage we conveyor belt if the man corner us tipulezidenti kati tatusabujekiti nga twogera nga tubogeragenda kusiatugenda feka tetujja kgenda fe naye balinga bameka banoanti famiry eyagazi nabagamba nti <laughs> erida eh. cannot control power if the family expands hmm. okugjako ngaoli mukambwe ennyo era babagee nti museveni kati embeera gyalimu ajja kusiba n'ababe kyobola babekukumirwebo tetewali anyega amawulire ago gwoloza amawulire tegalikubye nanti nanyo chene buza nanti mwondi amawele tekali kubienti ngate tutiraba mawele testing kit e kenya kula dola satu ne chitundu ne, ne tanzania hmm. wana wakati wa jimuguza nkaka mutano dola nkaka mutano banaki hey, ochiraba kumu mawele baga indida vijia kufuruma baga mirundi ya kaya sora zako ni wajama testing kit zitanika hey. next week hey. okuzitestinga wani wafu ambi kakati wa wema kebe ya koze hmm. na yei yeri kusatu chitundu kati wema kereta nakola kuhu basapulaya beeri bebafudde ono nebakozesa erinnya lye hmm. That's what they do. Kakati hmm. moro nze nakitegedde. Mm. President namutunulidde ku bintu bibiri. Mm. Boda boda. Aha. Uh Nabagamba -huh. kwata kitata mu mwati tamanyi tutali mu lulumu boda boda. Namba uli awo nonga mu biranga. Mm. Century ya Geno. Mm. Tuteni ya Geno. Mm. Safe boda ya Geno. Mm. bonna banjawulobakizuula nti museveni bwatukwatako ispeople nabokuwa sente entono betuyinsitinga baboda hmm. theinfiltratedintotheboderboder ate eri eno safe boda eri mu rwanda kyola bambalanga abeerwanda president kwekozesa nti akaki akajiiko kakolaki nze mba ntegeera Hmm. because the president museveni bwaba yanyize takulaga nti yanyize emmere bagibye bikita bimanyi amanyae gyabbakwata lulala abacyoka mubabba ye nga ayagala kintu eki kwini hmm. kujja wano after queen nga agenze tebafufuguza wano bali tebagenze mukomera kutesa teyayingirayo eh. eh. tebakankanya empale wano mm. nabana ababbi abatunuulira ye museveni agamba kati ayagala coronavirus amulwanyisi tojja muugula ku byabubbi abimanyi bulungi naye noona yeyamyusa nabba e59 noona ayagala obwa pulezidenti ababba akawunga ne basibisa bannaabwe abamanyi diru yali kuba sentalinda koronavirusakendere aende olabe bwebaddu ate kakati tewakyali muntu gwe bajja yosisa okujjako tukunga bukunzi oyo omuwala aliyo naye nadduka n'abeewaabwe tewali bano tayiza ekyagwa ku mutabazi tali kiddamu no kuba naye bamukozesa ne bamusuula mutabazi bamusuula ate hmm. ejjoogo eh, libayina ne baleeta n'abakoba ate gwe banaafuga nze bampita nnaku ezo nti minisita omwagaza ye lwakya nti atampita nemusanga newantu nemulamusa neyevera naye oli gwe yatuma omunene namugaa nti aa oyo lwakya ntya lwakya ntya yampite nga minisita tuzimbe mu ofiisi ye eh. agwabeera nenyondoagonaayitanga eh, eno gwe oyita mwana we yesu kristu no tuuka katonda mbabulira nti kakati ekyo ekya boda boda hmm. kyayingiramu abaserikale akimanyi hmm. yes nekitata omukwata ntoo ya pusa alina munne ate ali very active mu byokulwanyisa gavumenti kati boda boda ezonfu hmm. era nze mba kuba wa boda boda kyenaali bagambye boda boda nga pulezidenti ye bwaganiza abagagga mulimu ezi abagagga abaana kuba boda boda nti omuntu ayagala okufuna sente eza dola akwata bodaboda omutwalo gumu nebamuleta singi kanana buli lunaku akola sente mmeka nazitwala mugundi muforex bureau navunjisa nagenda kakate problemu eriwo bwosanga mukyalawo nga ali muloji hmm. toyekya bitanda bya loji na loji bakusiba si byebyamuleese yeyabisanobyobiokola musajja <laughs> kagati bambi abaana ba bodaboda twali bayambye lwa nsonga hmm. nti bo tebamanyi nti bali ababayingiramu lwa nsonga zaabwe ekyokubiri nti abaana ba bodaboda abo ne gavumenti yagaba ku bodaboda babadde bazibawola hmm. kakati eh, omanyi eh, omukulembeze ye abatiraala obalaba abakasirya eggwanga hmm. bwe bamugamba nti abasajja balemedde omwo mukizimba omwo hmm. eh, kati ngaba nekizimba ekikisinga okunya atiraala ekikuba bakubamoment bibikamu eregetment taget hmm. bakukuba kati abodaboda bwe babanoonyamu bali ne bodaboda esafalinga mulimu abalimu bebanoonya essaawa eno ye beyategeddeba kuba yakube nti nina essaawa nsanvu mu ttaano nga ndi firi ezesawa ensanvu muetano nazimulabako nga ateesa nemengo 75 hours mm. wenmu7gundi ayize ebintu bingi nnyo ku sande yabanona ababbi bonna babatwalanga mbwa babajula mm. bonna omuku omu naye nali simanyi nti nona atya nyo onoba obukotikoti yoyakola nyo ali mu finance eh. yagenda akanka nagenda mutoyo emirundi munana <laughs> nze mbambalaba gagedi Yeah. <laughs> ababoda future yabwe tubalifunyeyo gundi gavumenti ngeita mubavubuka mm. singa badde balina omusajja alinga bigirimaana mm. wod start fasing out the border borders abaana bano bavubuka bato and relocate them twother oba katale kabaaliko boda boda mm. kakati president yategedde nti ziina bananyinizo transport mm. boda boda yakwejalabya era nekuleni eyita ndala ate ina okubanga etaddeko ettaala ngolimye mukazi wo nga kutte mm. nebwakwata ewa bite wenyenya yakwatako dda mm. kakati ate owa bodaboda ono omukazi amukwatako kakati ekizibu ah, yes abala balina gontuziyita ki eh. banzi tugambanga nti ngaomuntu nakwatako enyonyi ogeze so ogenda okwakata nga boda ebakubyerwa nyonyi ogeze omukazi amukutteko omukazi natambula nga amagulu gasamibwe gati teri mukazi atulabatraffic tebasoma transport teri mukazi atula ku boda boda ngaagituddeko kikazi olina kutuula kisajja ate ngaoyambadde jini oba leegingi ejini woman is not easy to rape kiki mambaza ejini abakazi abazomanyi nti omusajja abasajja baberanga kugundi guno flyovers enakawawa hmm. kulaba abakazi nga batambula batinagenanatula ku eh. eh. eh. boda nagitulako kikazi kakati gyagenzeyo namagulu gonna mukena ani yenna bugantimbumujja bwe yakologa ekivundu ekyoyitamu e, kyonakyo <laughs> wama ababodaboda bebuuza abagamba lwaki bakkiriza abatakisi eh, abatakisi abatwewali muntu yainfiltratinga takisi wano mu byabuyekera taliiwo obutoda yagaana hmm. yes bano bo bambi bwe baalaba abanene kitata yabawemula nnyo museveni yeraba nnyo kitata kanvenbipadonde ate kiki mbwe yakubye abaana yakoze eki yakoze eki ngaobwobwentweyapusi bwe bumulimu hmm. bulowooza bwavawo ye malisi yaabwe naye bujja kusasula mujja kusasula mu abalina malisi bantu bajja kuba bategedde mujja kusasula mudduke hmm. kakati thats one e, e, eno moolo naani nabyo yategedde nti babaomusolo abakatasumba baali bataddewo gurupu zaabwe ayinza nokubanga kimuyi nti ezo moolo sizamu hmm. no, no. no. no. no. no. no. no. no. nga banabefudbahamu abalinamu ebyabwe batono naye nga bayimiriddewokati yabamanyi kati olutalo bwe luba lwavudde eri bwoba wajja wange ekkola mu supermarket netukyawagana n'omukazi gwenkya okola ah. eh, kati yabaguddemu revenue gavumenti ebadde efiirwa 1 billion a day babadde bagende ebweru nebatwala abaana baabwe makumi abiri n'abakozi bowaka nakinaali nyenyonyi ne dubaayi hmm. naleeta amasimu agebeikira anaana mhm. buli ekyo no gundi yasooka okikola bakawe yabaddamulira vira yatambula nnyo nga bantu tetulina kyetulina kati tebereza obuveera bwagulanga sente meka nga kawe asobola okuddira abaana abo tiimu yonna tulina sente kiro zaabwe zonna nazitwala naleeta obuveera obuveera bwe babeera wano mukinaana hmm. awumakimane kuduyigate kana bano byebabadde bakola balina amakampuni gaabwe banegotiatinga abakaga bankubira essimu hmm. owa ekampuni yange kwerya nze nonya zahamu endala munange ebyo byammwe byembanina okunyonyola ennyo yeyo kakati ekyokubiri nti abantu bano tebalina proposa gye bawa pulezidenti kubanga ebintu byabyabalema one nti singa tugaa nti moolo zigalewo manya gundi akds mukimanyi nti ebizimbe bamafia bagenda bigula anti eri interestrate tekendedde tanabalagirako nti eyimirire okumanya mugenda nemujoga abantu bano idi amini dada vcds omc bwe yagoba abayindi abasasula ekitegeeza nti ebizimbe byabayindi byali badde nationalized tubalaba yabigaba hmm. kati nkamba omugerwa mm. ne rule omu yali solicitor general munanga minister justice ne bamuzanya bakola ekigambo kimu departed gundi departed eh, casodian board nti abayindi abagenda bibaterekeddwa in custody thats way their back bamuzanyiraawo mm. naye obote bwe yajja mu kinana muesatu n'agamba nti congress party eyebuyindi eh, eh, erina omukwano munene nnyo palamenti ya uganda yayisa ekiteeso kumulembe gwobuti nti liisi zabayindi zakoma okukola zayimirira stanted kid omuyindi yali abulayo emyaka kumi kati akomawonaga nti ainana kibula baali batutte ekibanja e, e, ekizimbe kyasebaana kakati ffe wano twogera bwogezi nti palament udupasero e interest rate zonna mu myezi zinesa giyimiridde toka nti obuyinza tebabuyina no lwakiti baba kyesakino ekiteeso kyavuddewa ekigamba nti ekitongole kyamasanyalaze birage mu gundi kyavudde luddawa biliyoni satu zebafulumiza mbakukubira katambi nga boogera tikadaga tumumaze ekyo tekiridda biliyoni satu anti ekyo ekiteeso baba kukiisa baba bakiisa sinabakaka simanyi buli gwenvulya um, um, uh, explanation samuse bakiisiriza hmm. resolution yaise eya parliament kati in case of parliament nga yisiza resolution ku kintu ekifu you raise two thirds majority kyayiseewa buli omu okukyegaana biliyoni satu ekitegeeza nti bano parliament erina powers eyo kundi economic committee bikyekola budget baali badde yayimiriza dda interest rate e mm. e kenya ezagirikali kyandala ezagundi ndala eza komaaso kubaka kati lwaki ebizimbe mu kampala bigwa nti omusajja bwe yeewola sente azimbe ekizimbe asingayo kino kyalina kati bamuwa grace period ya myezi esatu atandika okusasula ngaazijewa kyovula basooka nakolawo okufula owabiri bayingire kati ekyate tebakyogera wa purezidenti wayi buli omu agendayo individual kasiita teriiwo national chamber of commerce teriiwo nebwetugamba nti mall what are the characteristics of a mall sisobola kirumira yamenya ekizimbe wano bagiyita batyangaokkirira mu paaka opposite ne paaka hmm. kyali kiina kalina nga musanvu nakimenya nakola akedi ngategedde nti akedi zezirina market so what do you do nti president museveni agambye moro ziggulewo ntuula wansi nembala what has qualified emoro mm. how what's the difference between emoro and anakedi ningitukonvertinga ekubanga kyetubuuza ye president yatuwa principles bbiri ngemateeka ekumi nti sanitization ne social distancing everywhere until vaccine is made kakati owoza abaana bagenda kudda mu ssomero olaba noona omukazi owakajanja mukyala senindi talambulanga ku masomero kulaba bitanda binaaba bitya kati nalabyabemakindi nga bagaba entebe zinennene ate entebe nene zikyakola si entebe zakusitula kugaibano emitwe giriwo <laughs> ataddeyengalabiye eh. entebe zino e- e- e- katiina kukola ntono zino ezisituka wicha mobile because four meters onozipima otya kuno kweziri nabalabye nengalabi zaabwe chairman makindi sabagabo bano do they listen to radio do they listen to tv ezo entebe modonkadde tezikyakkirizwa mpozi laba natulako babiri omu natuule newasemba ate walina n'okubeerawo akabaawula obutalaga eno naye abasajja bano eggwanga zibu nnyo kati ago gabbidde munaye kakati ono wamalala gogamba eminisita seninde ate nagenda kulambula masomeroyagenzeyo kakoza yagenze kulumba mumasomero ga private eh. gogafuga unatu gyofuga nga tenagaba ku mmere unatu ekibiina ekigatta abasomesa kibajjako 1 percent omanyi ekitegeeza simanyi 10 percent hmm. kyo kyaze nekibagabira ku mmere nga tonalumba national security fund ah. eh, kakoza yalambudde ku masomero nti abaana baddayo walabe no omukazi owakajanja eh, atambula enyo wagomesinga yagenze mukyala senire walabe yalambula ku masomero kati babakuddayo tanabakulambulakatolusinga bazeeyo eh, baali badde batya so ebintu byammwe temwijja kulinda pulezidenti mu buli kintu kyonna not ato yeyakomyewo border areas ibwoffe kyotera luddawa abaana batambula mailo tano kakati bwogamba nti bajje babeereyo baddeyo kitegeeza nti essomero linaggalawo saawa meka hmm. abaana gye basaddeako abaana ku booda ekitegeeza mulina okuteekawo abazadde balina okutuula nti ekiragiro kya museveni si kikyenga omuntu ddagala lye ddagala lya museveni nti bwolimira tunywa mwenge bwokolaki ddagala ize medicine naye balibiddemu kakati mumuyina okutula nemugamba nti abaana baffe banatambula batya what does he have in my distancing and sanitation this is the rules nti okuyingira muzikiti tugenda nangatto nabagambanga nti bwolaba sheeka alwanira muzikiti ku lugi nti aganya okujjamu engatto aba anoonya birala ina bomu hmm. cause this knowledge the president has given you nakunyonyola buli lunaku lwajja asookera mu biri ebyo byatutama omusomesa bwati bwakola alina okunyonyola ebyaliwo kuba webirivu webirivu nti waliwo abalala abajja bajagira hmm. gundi kakati te mu bintu byange bino kyova olaba katikati purezidenti bange nti agenda kugula fakitole eno eh. konaviiru baga nti magoola mubbi nemulwanirira ate kati ababbi bagenda kubbayo purezidenti kagenzeeyo eri hmm. fakitole yamaanyi nnyo bagiyita akoze factory hey, nene nyo eh. ate fa american market lwaki bayogera ah, ah, yalitayise mubo yaliayiita eh. mubo bamube tebamutwala wa president oh, eh. kadangatenabasajja bakwatite chemicals era nabo bakatongole bwe bali ono katongole gwe mulaba factory baali bagiganye yeyokka ekola ddaka lya sirimu mu east ne central eh. nayo baali bagiganye nze nali nebuuza lwaki otabawa sente tolaba museveni museveni bamutunda dola emitwalo kumi ah. mubayita bagagga ledda eh, eh. abantu kwebatobowe abantu kwebatobowe olaba abadduka olabe bembadde muyita abekitalo ngaempale mugwa tebayina kebayina bayaga bunyezi bantu hey, bantu bakaye bantu bakaye bakaye no hata basobola kutta muntu hey. bajja kutta omuntu muba muteke oba musiramu pa simu siramu ba muteke mu geneza ba muyingize ekibuga bolira bawe bali <laughs> bora bo mubi baduka <laughs> bora bo mubi ati komeze zenu baduka kati uno jalaze eh. hmm. bakola bo bibana yes factory yino najirwani yino kana katabona kawandi kadi nimbagamba kana akataba mm. eh, eh, ogiraba nga mwene coronavirus temunnamulabako nga tetunnamulaba lwaki talikola mu america lwaki talikola luddabwa mm. but for me amwerisiki teeka kana akatabo kano kolaba kano kagonde kano kamaze emyaka mingi nkugamba ono jalwan 2012 president yoweri museveni met a delegation of kampala state raders association kasiita at state house na kasero the traders were led by their chairman evarist kayondo the event followed a food strike by the traders against the increased commercial bank lending rates ranging between 27 to 30 percent okulaba kanakwandika nga mu january president n'abawa ebintu byonna bali badde tebakaba n'olwaleero but because kayondo was political ne sekitto sekitto muyekere bamukwatira buseruka yafulumira ku amnesty eh, sekitto nomuwanvu gwolwakasita bamukwatira buseruka namundu yaliwa kakati oh. intelligence yamwe ngekirira sekito naye ngaabeera mukibiina wamwe yabasonyiwa buseruka mu buyekera gyebabayolera eh. Sekiti was pardoned yafulumira mu amnesty kayondo wa DP all of these things that the president gave you mm. in 2012 none was implemented bamusiba na keruzira sekito je yava bade sikimanya ati intelligence ekola oyo mu oyo mu yinzo mukiriza oyo achuka bchusi na ingira dini na afuka imamu bashike mm. oyo achuka katonda akuchusa na imu politics hey. e, e, ko e, e, obuchayi we yali abaina kakwa te mundu mubumanyi chovula bayogeza busungu eh huh? yes. kakati finally ate bamaze okusonyiwa ate oyogeza olunaku lwaleero mm. lwabajulizi namugongo naye abantu abasinga obungi era nga bino byonna byembanyonyola abajulizi abo bemulaba balimu ebintu bina byokka fo mm. bajja batya tebaali baddewo abasajja e, e, omugga kiyira gwe gwafuula uganda okubeera important mm. ne bungereza eweeyo ekitundu kyayo omuli amafuta wy without somebody occupying the source of, of river nile misiri teyaliwo and misiri important mujukira nti misiri negundi ne, ne yesu nga wanaku nye bamudusiza misiri nga kabaka abagambi banabalaba emunyenye nti bwemumulaba omulaba omwana oyo nange muje mumbulire mm. era ekyo kyekikutegeeza nti yesu teyali mu biseera bya desemba wabeerayo wabeerayo muzira mungi nnyo winta eba y'amaanyi nga balunda endiga mu winta baali balala okujja kwongereza endiga zalina ebyoya nga biyisirevu nnyo ekitegeeza ebifo abasoma sayansi ebyo ne tudeetinga n'emyaka fere tubikiririzaamu ebyo yaye n'okuzaalibwa nga olunaku omusana gwaka embeera nnungi nnyo nga n'abalunzi bali ku ttale hmm. kakati abasajja bano abatake be basooka wano abatake abamu bakyogera bubi a ah, abatake ah, <laughs> abaganda bayita abatuluuki eh, kakati abatuluuki bwe bajja wano nga nabo banoonya bawambye sudaani bagala okuwamba buganda hmm. minzaani yali wano yali emu kyeŋŋamba bano kyeŋŋamba abaana bano abaliwo ti kabaka bwa buganda kwe yategereranga omugenyi alimu amagezi hmm. oba avudde mu advance country mu byazomutonera Eh, bweyajjanga naki eh. amanyono ewaabwe eh, si walungi mm. kakati abatake bwe bajja wano baleetera muteesa ebirabu omutali kantu nabalaba nekondakiti yabwe banombasinga amagezi era nekigambo kabaka bwekinonya mu buganda mm. nti kano kabaka agunde kabaka bigambo tekisoboka ekigambo kabaka kyava misiri ekigambo kabaka kyava misiri mm. omu kubafalawo babwe yayina nikinemu nga kabaka which can be found in uh, an arab gund language kiyinza okubanga ekigambo kyaluwalabu mm. nga bwalaba nti the virgin mary mm-hmm. ababiikira baba ba virgin it was assumed nti ababiikira bonna bananis ba virgins so ebigambo ebyo birabika nti is an arab sing kabaka kiyinza okubanga an arab sing red samu yandi omukuba falawo bemisiri bamuitanga kabaka niki name mm. you can find it here kakati mutesa bwatunuli abatuluki nabalabanga tuli kuleve mu ate bagala muwamba kwe kufuna omukisa nawandikira abazungu ebbaluwa to make an alliance baleme bano ba, ye, ye, he had already known nga abaweyinze baba weyingiranga kubirabo kubirabo amazo kubala eh, bantu bano bagala eh, kumpamba yes. mm. kakati kwogenda okwogereza omuwala notwala seeti yentebe notwala firigi nga tewali masanyalaze nakaji temuyingira ntebe kati obwo obwavu famire yaabwe buginyokakoze nabwo obuwasiza <laughs> tewegoba bagenyibwa kale kale bajja kubeerawo <laughs> tebakyusiza kayumba kaabwe aa firigi esigaddebweruwo <laughs> tv gyolese nene nokuyingira entebe tezisobola eh, tebakukwese bwolima egundi ensoka soka tewewala mayuba eh. no love on first sight therefo kakati mwanga bwategeera manya gundi mutesa yena awandiika ebbaluwa eri infact mutesa teyasaba basomi ebbaluwa ye bwe yafuluma mu lupapula lwa daily telegraph baali bachurch mission society bagamba nti banaye mutuyambe tutwale abaminsani mu buganda lwaki abaganda bayita bwereere mm. ne bwebanayambala yakakete pamba waffe ajja kulinnya ebbeeyi that was the purpose mm. it was not religion thats mm. why bishop borap is more known to cotton seeds baali bakiyita the cotton farming in europe why america yabagobayo waliwo omusajja nga muyita manoli manoli yagamba nti latin america yaffe spain muvende omungereza omuzungu gwe tusaba tuba mukube ne babaddukayo kati banebaga nti aa ah, ah, gye tubadde tutwala abaddu okulima omumerika atugobyeeyo tubafugire ewaabwe kyobula abangereza bagezi batubuuzanga nti ani yawera ani yalwanyisa ennyo okuwera obuddu yetwamuyitanga ani palamenti ya bungereza yayisanga buli ennaku ssatu afe twamuyitanga ni forgotten his name kakati abazungu kwekujja wano abazungu bebajja wano abaminsani bano bajja 77 abakulisaayo abakatuliki tebajja 77 muteesa ababuuza nti mwenna mwogera katonda wa isirairi owamu yalagawa hmm? ekikutegeeza muteesa new nti britain ne france tebasalangana na isirairi nsalo hinew hmm. kuba babuuza muowamwe yalagawa wa isirairiogera <laughs> katonda wa isirairi owamwe aliwa muteesa nababuuza muteesa owabakristaayo nabaga nti nkakasa ku kyeddiini entuufu mwenna yesu mwenna ani mwenna ani kakati waba kristaayo namugaa nti aba bafalansa obalaba ewaabwe kabaka baaleka n'okumutta bamusi teri bwakabaka bwobasembeza wano bwakabaka toyina mm. ate ewaffe kabaka mukazi oyinza nomuwasa mtnagantlekalekalekgondibyayogera mm. byabusirusiru siyinza kuwasa kabaka bwewammwe obamwe mwenyini basabi jeketibe munsinga kakati ate mpasa nti akabaka wammwe nagamba omukristaayo nti gundi tuula ku ttaka owabakatuliki najja namga gwe njagala ombulire ekikwawukanya nono kikinga mwena mujiridde katonda omu wano namuga nti aa bweba yagala okumanya kuffe eddiini entuufu abo bawaguka waffe baali baffe nebatwabukana tubayita bapoto nebwoba yagala okulaba eddiini entuufu zimba ensisira bbiri fe mbiyo tuteekamu ozikumeko omuliro anaavamu nga mulamu nga ye mutuufu <laughs> omukatuliki nakagana wy oli yamanya this man within a very short time oyo wabakusitayo yali amaze okusitadinga buganda nti abaganda their culture is separated eh, you cannot separate baganda from fire hmm. emisambo egitambulira mu nnimi za muliro mm. abasamize bali omuliro eki wansi wali enyanja awagulu eriyo omuliro seri bwatuka mukazi kakati musajja yagamba ono hmm. tugalire anafulumamu oh, olinaagaa nti waye <laughs> nti ono akulimba ayagala otwoky efembi ensize eh. waffe zitulumbe eh. eh, tokezamuteesa kasayalabanga buli omuka byabwere omanyikya yagamba ah. buli muganda asome eddiini gyayagala nze nzizeyo mu ddiini yabajjajjange eriwaalwo busamize <laughs> kumakyakolo nesisimuka omukunja nakacwa namutu mubalanguzi